й мене моя мати, Жало та й не Lo so gioio, io sono unico dentro sole. Sole unico giorno morte. Ne dietro il vole. Ne dietro